habe gestern Abend schon zu den Jungs gesagt, bin echt äh, froh, dass wir uns die Tickets gekauft haben. Wir haben am Anfang ein bisschen überlegt, weil es ja auch viel Geld ist für Studenten, aber es hat sich gelohnt. Eine schöne Sache gemacht und auch die anderen Stände haben einiges zu bieten. Also Leipzig muss sich nicht verstecken und äh, ich glaube, es wird auch ein paar Mal nochmal DreamHack Leipzig geben. I think it's like the cosplay because uh, I'm from Sweden, uh, so I just gone here for the competition. Um, so yeah. Und die Spiele sind auch super, was wir so gesehen haben bis jetzt. Uh, it's a little bit cold, but uh, except for that, it, uh, it felt pretty great playing here. dann immer mal wieder bei den Spielern direkt über die Schulter schauen. Das ist halt hier, hat man sonst nicht, dass man einfach mal, okay, entweder ich gucke auf der großen Leinwand oder nö, ich gehe es mal rüber und suche mir genau das Match aus, was ich sehen will und das war schon ziemlich cool. Ich bin ziemlich begeistert, besonders von der Atmosphäre. Ähm, es ist ziemlich cool, viele Pros mal live zu sehen, die man sonst nur von, von Streams oder Bildern kennt. Ähm, ich bin sehr zufrieden insgesamt. compared to, of course, in uh, in uh, Jönköping, where the original DreamHack is from, DreamHack Winter and DreamHack Summer, it's not as big, but I know this uh, whole fair here is has big potential, so uh, it wouldn't surprise me if uh, uh, DreamHack Leipzig would be as big as DreamHack Winter or Summer very soon. We see the audience here is is too many people and our stage is too small, so next time we're just gonna have to make it bigger and better, yeah. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe sehr, dass es das nächstes Jahr wieder gibt, weil ich finde das total die geile Veranstaltung. Und äh, ich habe <laughs> tatsächlich vorhin schon gesagt, ich wünschte mir, das wäre jedes Wochenende, weil ich würde hier jedes Wochenende verbringen können. It's so cool to be here. Um, I've only been in Germany once before and it was for Gamescom and it was, uh, it was actually really hot back then so it's funny that I'm back in Germany when it's really cold Uh, but other than that, it's been really great to meet the fans here. They've been so, so nice. Uh, I, I, never know what to expect when I come to a new country. I, I, I don't know if to expect that the fans know me or not, but everyone that has approached me and asked for a picture or even wanted to talk to me, they've all been so nice. So I'm very thankful to the German fans and I hope that you guys enjoy the tournament here. Thank you very much. <laughs>